kipi ni sahihi kwako kama designer, kuajiriwa au kujiajiri? ni moja ya topic ambayo ni controversial na ambayo inaweza ukawa na mjadala mkubwa kila mtu anaweza akatoa mtazamo wake ka kadri anavyoona mimi leo nitashare thought zangu kuhusiana na swala hilo lakini pia uh, mwisho wa siku wewe utaweza kuamua na kuona ni kipi ukifanye kulingana na fact ambazo nitazieleza lakini pia nitapenda nijumuike nawe katika sehemu ya comment unipe mtazamo wako unafikiri nini kuhusiana na swala la kujiajiri pamoja na kuajiriwa Uh, kwanza kabisa kila mtu kwenye maisha anakuwa na malengo lakini pia anaangalia pia fursa anazokutana nazo kulingana na hali aliyokuwa nayo kwa maana ya kiuchumi, kijamii pamoja na mambo mengine kama hayo. Kwa kuna mtu mwingine anaweza akajiajili kulingana na situation fulani ilimlazimisha na kuna mwingine anaweza akaajiriwa kulingana pia na situation fulani ambayo ilimfanya aajiriwe so tunavyojifunza masuala ya creative kuna muda tunatumia kwao utajifunza uta master skills mwisho wa siku utahitajika kufanya kazi so linapokuja swala la kufanya kazi ni wakati wako sasa kudecide kwamba unataka kuajiriwa au kujiajiri vyote ni vitu ambavyo vinaweza vikaweki kulingana na malengo ya mtu unaweza ukafanikisha malengo yako na ukaishi maisha ya furaha ambayo unayataka by the way hapa duniani kitu ambacho mi binafsi natamani au nakiangaikia niweze kuishi maisha ya furaha ambayo nanjoi kufanya nachofanya kwa ukiishi maisha ah, unayoenjoy uh, basi utafurahia kila unachokifanya kwao hata kwenye swala la kazi na moja ya sehemu ambayo kama binadamu investi muda mwingi zaidi ni kazini kwa hiyo lazima ufanye kazi unayoenjoy ili uweze kupata furaha kwenye maisha au ufanye kitu ambacho unakifurahia ili uweze kuwa happy lakini uh, tukija kwenye swala la ajira uh, basically unapotaka kuajiriwa kama designer ni vema ukatazama mambo kadhaa ambayo yanaweza kukusaidia wewe kesho na kesho kutwa kwanza kabisa lazima ujue ni aina gani ya ajira ambayo unaitaka kuweza kuajiriwa Ah, ni full time eh, au ni, ni temporary au unataka kufanya part time na vitu kama hivyo na je ajira hiyo unataka ikupe nini eh, kwa wakati huo wakati huo unaanza eh? unataka ikupe ujuzi skills ujifunze au unataka kueni pesa ili uweze kumove uh, ah, kutoka kwenye maisha au unataka vyote kwa pamoja na una plani ya kufanya kazi ya kuajiriwa kwa muda gani kama unaingia kwenye swala la kuajiriwa kuna vitu kadhaa ambavyo basically unaweza ukavitumia kuweza kumeja kama ujiajiri au uajiriwe. Kwanza kabisa ni swala la skills ulizokuwa nazo kama designer. Uh, technical skills, una skill kiasi gani katika kudeliver kazi za design ambazo unapewa au unaweza ukawa hired na client. Pili, una ujuzi kiasi gani kuhusiana na swala la intellectual una utambuzi kiasi gani kuhusiana na biashara nzima ya design unaweza ukafanya kwa kiasi gani ukaweza kudeliva kitu ambacho kiko reasonable na kinaleta value sawa na yule mtu anavyotaka au ukalipwa sawa na kile kitu ambacho umedeliva tatu ni swala la social skills marketing na namna ambavyo una pursue biashara una connection gani kwa wakati huu na watu wangapi ambao wanaweza kukuhaya uh, ukawa, ukawa client kwa hivyo vitu vitatu kama viko successful kwa maana kwamba uko vizuri una connections za wateja wako unapata kazi nitakushauri usiajiriwe kwa sababu gani kama tayari una connection zako nzuri na watu ambao unafanya nao kazi vizuri una intellectual skills nzuri kuhusiana na biashara ya design unaielewa basi uhitaji huwe kuajiriwa kwa sababu huko nje unaweza ukaeni kipato kikubwa zaidi na ukawa na uh, uhuru wa kiuchumi zaidi kuliko kuingia kwenye ajira ambako utabanwa kwenye swala la muda lakini pia ukweli ni kwamba most agents na watu wengi wanao haya madesigner kwa nchi yetu hawalipi vizuri most of them hawalipi vizuri kwa hiyo probably unaweza ukaingia kwenye sehemu ambao pia haulipi vizuri wakati tayari, tayari ulishakuwa na connection zako tayari una watu wako ambao wanaweza wakakupa kazi tayari una intellectual skill na, uh, skills na unajiamini kwenye kile ambacho unafanya kwa hiyo hilo moja linatakuwa likuongoze lakini swala la pili ni level of economy au hali ya kiuchumi ambayo uko nayo kwa wakati huo kama hali ni alijojo wanasema of course wakati mwingine unaweza ah, ukalazimika uh, kalazimika kuingia kwenye ajira wakati mwingine hata usioitaka ili uweze kufulfill maisha au zile basic needs ambazo unazihitaji uweze kulipa kodi uweze kuendesha maisha kula na vitu vingine kama hivi so unaweza ukajikuta umeingia kwenye ajira kwa kipindi fulani ili uweze uh, kufanikisha kupata yale ambayo umeweza kufanikiwa swala la tatu ni watu gani ambao unaambatana nao katika karia kuna wakati unaweza ukawa umeenda chuo kuna wakati unaweza ukawa umejifunza design umetengeneza connection ya watu ambao mnaweza mka team up mkiwa na uwezo wa kutengeneza timu ambao mnaweza mkatengeneza uh, biashara yenu nyinyi kama madesigner mkaamua kuwa na agency mkaamua kufanya chochote there is no need ya wewe ah, kuingia kwenye ajira rather than kuamua team up na kufanya kile kitu kwa pamoja ili muweze kudeliver na kuweza kutengeneza maisha au kufurahia kile ambacho mnafanya so hivyo vitu vitatu vinaweza vikadetamini kwamba uajiriwe au usiajiriwe na namna gani wewe unapafiwa au unapasiu swala la ajira na kujiajiri hivi vyote vinaenda sambamba though kila kitu kina faida zake na hasara ukiajiriwa uko shua kwamba mwisho wa mwezi lazima kuna kipato utapewa lakini pia uta, utafuata yale matakwa au miongozo ya taasisi au kampuni ambayo unafanya kazi kwao sometimes unaweza ukafanya regular activities ambazo uh, ziko pale na usitumie a lot of work kama ukiwa umejiajiri ukafanya kazi za kawaida na mwisho wa siku ukaweza kueni kipato changamoto ni kwamba utakuwa limited kwenye swala la muda na utaongozwa na, na taasisi na wakati mwingine hata ah, creativity yako inaweza ikawa limited kulingana na ile taasisi inataka nini zaidi eh, lakini pia kitu kingine kufikia swala la kiuchumi kwa maana ya kufikia levo ya kuwa na uhuru wa kiuchumi kwenye ajira na ukizingatia kwamba hata mwanzo nimesema kwamba agensi nyingi kampuni nyingi biashara nyingi hawalipi zaidi madesigner ah, sijui kwa nini ni namna ambavyo wanatuchukulia lakini moja ya kitu ambacho pia kinatakiwa tukitilie mkazo katika kuelimishana ni kutafuta uwezekano wa kuwa na eh, tuweze kulipwa vizuri by the way madisaina kwa kazi ambazo tunafanya ambazo zina umuhimu mkubwa tujiposition vizuri tudelive kazi nzuri ili tukidai maslahi tuweze kuwa katika position sahihi ya kuweza kuzingatiwa na kuweza kueni zaidi so tukija kwenye swala la kuajili uh, I mean kujiajili pia na kwenyewe kuna faida zake unakuwa full of control uh, kwenye muda unaweza ukaplani kitu chochote ukakifanya kwa wakati lakini pia kuwa na uwezo mpana au uh, mawanda mapana ya kumanage biashara kwao kwa maana hiyo kama ujui kwa jinsi ya kurani biashara au ujifunzi kuhusu kurani biashara kurani mwenyewe kama designer itakuwa ni ngumu kwa sababu kunahitaji a lot of hard working na uweze kujua usipopata client ndo hutopata pesa ukipata client ndo umetengeneza pesa kwa hiyo hiyo ni faida mojawapo ambayo unaweza ukaipata lakini ni rahisi zaidi kufikia malengo yako ya kiuchumi kwa haraka ukilinganisha na kujiajiri nilikuwa nasoma makala moja inaitwa small business trend ya kimarekani ilikuwa ikieleza kwamba uh, kwa sababu wenzetu wana takwimu nzuri so tukitumia takwimu hizo tunaweza tukareflect na huku kwetu kwamba mambo yakoje ilikuwa inaonyesha kwamba zaidi ya asilimia 75 ya madisaina wanalipwa au wanaeni kipato kikubwa zaidi kuliko waliokuwa employed kwenye full time job kwao unaweza ukaona namna gani mtu ambaye umejiajiri unaweza ukawa na opportunity kubwa ya kuweza kutengeneza kipato zaidi ya yule mtu ambaye amefanyaje ameajiriwa na kwa ukizingatia kwamba ya namna ya malipo ambayo uh, tunapata kikubwa tu ni kwamba ukiwa kama freelancer au ukiwa kama designer ambayo inajitegemea nitakujifunze zaidi kuhusiana na business skills na ujue namna ya kurani biashara yako management side lakini pia business wide lakini pia kwenye creativity pia uwekeze muda mwingi kuhakikisha una master vile vitu ili uweze kuwa hired kirahisi na utengeneze pesa kama designer so ukimasta hivyo vitu utaona maisha ni rahisi utaweza kurani biashara simple na utatamani kurudi au kuingia kwenye ajira but nitasema kitu kimoja kwa yule mtu ambaye anaanza karia hauna way to go kwa mfano ndo unaanza ni vizuri pia kuweza kuingia kwenye ajira ili uweze kujifunza tafuta sehemu nzuri ambayo wewe unaweza ukaajiriwa ukajifunza vitu vingi hasa vya kibiashara namna ya kuendesha taasisi au ofisi kama una malengo hayo lakini kama malengo yako ni kuweza kueni kipato kuajiriwa na kuishi it's okay lakini kama una plani au una malengo ya ku, kuwa na cha kwako au kesho na kesho kuta utoke kwenye ajira basi hakikisha huko katika kampuni au taasisi sahihi ambayo itakupa wewe mwanya wa kuweza kujifunza zaidi kuhusiana na namna ya kurani biashara namna business uh, katika masuala ya creative inavyoenda unaweza ukatumia opportunity hiyo kutembea kwenye maofisi ya wengine au connect na watu wengine wanaofanya biashara husika ili ujifunze zaidi naamini naamini baada ya miaka miwili mitatu hata minne ukiwa kwenye ajira unaweza ukawa umejifunza vitu vingi, hata kesho na kesho kuto, ukiamua kujitegemea na kufanya biashara zako kama designer, kuna uwezekano mkubwa wa kufanikiwa kuliko ukianza tu kutoka kwenye uh, kujifunza na kuanza kufanya kazi kama designer. Ni ngumu sana kujua kipi ni sahihi na kipi sio sahihi kulingana na watu wanaokuwa wamekuzunguka, lakini pia aina ya kazi unazofanya. So ukiajiriwa, unajifunza corporate na vitu vingine kama hivyo, vitakusaidia kwa kiasi kikubwa so niliona leo tushee kuhusiana na hicho kitu katika sehemu ya comment nitaomba nione maoni yako wewe una mtazamo gani kuhusiana na swala la kuajiriwa au kujiajiri una chochote ambacho unatamani kuongeza ili tuweze kushare na kujumuika kwa pamoja mimi nitafurahi sana nikiona comment yako na nitajibu comment kila moja na kuonyesha response otherwise niliona tushare kuhusiana na hicho kitu ni follow instagram uh, twitter kwa jina la geo media group ili uweze kujumuika nami. Kuna madini mengi pia huko ambayo nayaachia karibu kila siku. Subscribe katika chaneli hii kama hujafanya hivyo, bonyeza alama ya kengele, lakini share na mtu yoyote ambaye unaamini anahitaji kujifunza kupitia huu ujuzi. Mimi sina la ziada. Naitwa Joel Kadaga, creative designer. See you next time.